Quel che mi duole non è quello che c'è nel cuore, ma quelle cose belle che mai esisteranno. Sono le forme senza forma, che passano senza che il dolore le possa conoscere o sognarle. L'amore, come se la tristezza fosse albero, e ad una ad una le sue foglie cadessero tra il sentiero e la bruma